Χαίρετε. Τι κάνουμε. Σήμερα φτιάχνουμε κέικ πορτοκαλιού. Με ολόκληρα πορτοκάλια παρακαλώ. Θα ξεκινήσω βέβαια σε λίγο να φτιάξω τη συνταγή. Αν θέλετε μπορείτε να ειδοποιήσετε και τους φίλους σας να τη φτιάξουμε μαζί. Live τώρα. Νομίζω ότι δεν έχετε ξαναδεί τέτοια συνταγή με ολόκληρα πορτοκάλια μέσα στο κέικ. Λοιπόν, ας φέρω τα πορτοκάλια. Θέλουμε 2 με 3 πορτοκάλια και θα αφήσω ένα πορτοκάλι και ένα grapefruit. Και μπορεί να πάρω ένα κομματάκι του grapefruit τώρα. Λοιπόν, θα τα κόψουμε πολλά μικρά κομματάκια για να βγάζουμε τα κουκούτσια που είναι μέσα, αν έχει. Έχει βράσει πολύ καλά. Παιδιά, όπως βράσετε τα πορτοκάλια για τη μαρμελάδα. Αλλά δεν χρειάζεται να πετάτε το νερό δύο φορές. Εντάξει, μια φορά και αυτό αρκεί. Να, δεν έχει κουκούτσια μέσα. Εσείς φανταστείτε τώρα όταν βάζετε άρωμα πορτοκάλι μέσα στο κέικ ή ξύσμα, πώς αλλάζει όλη τη γεύση. Και να συγκρίνετε τώρα έτσι, πριν καν το δοκιμάσετε. Με όλη αυτή τη ποσότητα πορτοκαλιού μέσα στο κέικ, φανταστείτε πόσο νόστιμο θα είναι. Δεν είναι σιροπιαστό, είναι κανονικό κέικ. Τα βραστά πορτοκάλια μυρίζουν υπέροχα, έχω να σας πω. Θα κόψω και λίγο από το grapefruit. κανέλα, ό,τι θέλετε, αλλά εγώ θα το συνδυάζω μόνο με βανίλια. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει, ότι είχαμε βράσει τα πορτοκάλια, εδώ είναι δύο μέτρια πορτοκάλια, συν ένα τεταρτάκι από grapefruit. Ε, τα έχουμε βράσει πολύ καλά. Και τώρα θα πάμε στο επόμενο στάδιο. πολτοποιήσουμε τα πορτοκάλια μας. Λοιπόν, μαζί με τα πορτοκάλια θέλω και μία κούπα ζάχαρη. Λοιπόν, τη, πάνω από τη μισή την έχω γεμίσει με κανονική ζάχαρη και τώρα θα τη συμπληρώσω με καφέ δάχανη. Δίνει πλούσια γεύση πραγματικά διαδικασία θα φτιάξουμε και το γλάσο μας στο τέλος. Λοιπόν, η ποσότητα βγήκε 400 ε, γραμμάρια. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ, μέχρι εδώ ήταν. 400 γραμμάρια. Ωραία. Παίρνουμε μία μαρίς και αδειάζουμε το μείγμα από δύο πορτοκάλια, ένα τεταρτάκι grapefruit, και μία κούπα ζάχαρη. Τη μισή ήταν κανονική ζάχαρη και η άλλη μισή ήταν καφέ ζάχαρη. Ωραία, δεν πειράζει, θα το χρησιμοποιήσω μετά για το γλάσο μου. θα βάζουμε εδώ πέρα. Θα προσθέτουμε μία κούπα βούτυρο λιωμένο. Με την ίδια ε, κούπα μετράω όλα τα υλικά μου. Θέλουμε τρία αυγά μέσα. Κοιτάξτε τι κάνω τώρα. είναι μεγάλα αυγά, τρία μεγάλα αυγά και το τρίτο θα τα χτυπήσω σιγά λίγο έτσι και θα τα ρίξω μέσα ρίξω μέσα και δύο βανελίνες. Μία. Δύο. Αυτό ήταν. Λεμονιού. Θα μου πείτε και πορτοκάλια και λεμόνι, ναι. <laughs> και λίγο γάλα, λίγο. Να, τόσο δά. Ωραία. Με το μιξεράκι μου. Οπότε μέσα είναι τα πορτοκάλια, η ζάχαρη, τα αυγά, οι βανίλιες. Τώρα μας έχει μείνει το αλεύρι μόνο που είναι δύο κούπες. Με την ίδια ε, κούπα μετράω πάντα. Κοσκινισμένο πρέπει να είναι. και δύο κουταλιές της σούπας baking powder γεμάτες. Θα σας πω και ένα άλλο μυστικό τώρα. Μαζί με το baking powder θα βάλω και τόφιδα σόδα. Άλλη μια. <laughs> Λοιπόν, και τα χτυπάμε όλα μαζί και είναι έτοιμο το μείγμα μου. Ε, το κάνω αυτό για να μην μου φύγει το αλεύρι και πάει παντού τώρα και στην κάμερα, οπότε δεν θα μας δείτε μετά. πάμε λοιπόν, ναι, τώρα μπορώ. να το μαζέψω λιγάκι εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά έχει γίνει. Μην ξεχάσετε φίλοι μου και φίλες μου να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατάτε εκεί, να κάνετε κλικ στο κουδούνι για να με δείτε όταν κάνω κάτι καινούριο είτε live είτε καινούριο βίντεο να ξέρετε ότι σας ήρθα με, με καινούρια συνταγή. Και αν έχετε δοκιμάσει κάποια συνταγή, αν είστε ήδη εγγραμμένος ή εγγραμμένοι ε, στο κανάλι μου, θα προφανώς και θα ξέρετε ότι ε, όλες οι συνταγές μου είναι σωστές 100% και πολύ νόστιμες. Με το μείγμα στο ταψί μας χαρτί αντικολλητικό χαρτί βουτύρου στη μέση και πάλι στη γωνία το ξαναδιπλώνω εδώ πέρα το βάζω εδώ στη μέση του ταψιού για να πάρω το μέτρο μου θα το θέλω μέχρι εδώ το χαρτί η κουζίνα πρέπει να έχει όλα τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται δίπλα-δίπλα. Να μην είναι πολύ μακριά. Και το Ωραία. να βάλω λίγο νεράκι πάνω στο χαρτί μου από εδώ για να πάρει καλύτερο σχήμα. ωραία τώρα αδειάζω το μείγμα μου εδώ πέρα κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει αρχίζει ήδη να λειτουργεί το baking powder και η σόδα μου Ωραία. ωραία. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Είπαμε στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Και έρχομαι να σας φτιάξω το γλάσο. Ένα grapefruit και ένα πορτοκάλι μικρό. Θα χρειαστούμε ζάχαρη άχνη και ένα κομματάκι βουτύρου λουρμπακ. Λοιπόν, εδώ το grapefruit δίνει πολύ ωραία η και πολύ ωραίο χρώμα. Να, βγάζω, να βγάλω αυτά εδώ πέρα. Αυτό το κέικ τώρα το φτιάξα προχθές live στο Instagram και είπα να το επαναλαμβάνω εδώ πέρα στο YouTube γιατί είναι ωραία συνταγή και ήθελα να, το, να τη μοιραστώ μαζί σας Να το πορτοκάλι, κοιτάξτε χρώμα τώρα καρακίτρινο έτσι όπως πρέπει να είναι αλλά θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα γιατί έχω φτιάξει το κέικ όπως σας είπα και θα δείτε τώρα μπροστά σας τι ωραίο κέικ που είναι είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά σας θα το λατρέψουν Ειδικά το γλάσο αυτό. Από εμπειρία σας λέω ότι τα παιδιά το λατρεύουν αυτό το γλάσο. Πάνω στη τούρτα, πάνω στο κέικ, πάνω στις σοκολάτες. Άμα φτιάξετε ας πούμε ε, σοκολα... σοκολατάκια μπορεί και από μέσα μαζί με τα μπισκότα ή ξηρούς καρπούς ε, θα είναι πεντανόστιμα πεντανόστιμα τελειώσαμε τη διαδικασία Πρώτα θα πολτοποιήσουμε τα πορτοκάλια και το grapefruit, το πορτοκάλι και το grapefruit, ένα πορτοκάλι, μέτριο και τρία τέταρτα από το grapefruit μου γιατί το ένα τεταρτάκι το χρησιμοποίησα μέσα στη ζύμη. Oops. Όλα μέσα. Εδώ θα έβαλα λίγο τόσο δά, αλάτι, μόνο. Λοιπόν, και το βούτυρο. Είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Και το βούτυρο όλο μέσα. Ωραία. Λίγο τόσο δανεμόνι. Και Αυτά. Είδατε με το βούτυρο έχει γίνει σαν κρέμα. Δηλαδή αυτό μόνο το έτσι μια χαρά είναι. Αλλά θέλει ζάχαρη, δεν είναι. Ε. Αλλά μέσα σε μπισκότα, μέσα σε τούρτες είναι πεντανόστιμο. Δεν σας δίνει τώρα. και τη ζάχαρη τώρα. Εδώ θα γεμίσω μια κούπα. και μπορεί να χρειαστώ και άλλο. Μπορεί να χρειαστεί και άλλη ζάχαρη. Θέλει ζάχαρη όμως ακόμα. Οπότε θα βάλω και άλλη μια κούπα. τι ξέχασα να βάλω και μία βανελίνη θέλει μέσα βέβαια είναι επιλογή αυτό θέλετε αυτό είναι για παιδιά τώρα και για μεγάλους δεν λέω, αλλά αν θέλετε εσείς να το κάνετε έτσι πιο για σας, μπορείτε να βάλετε και λίγο κονιάκ μέσα ή λίγο λικέρ. Normal που λέμε πλατείες είναι γεμάτες. Εγώ τώρα φοβάμαι πιο πολύ. Πριν δεν φοβόμουν τόσο. Ωραία. Και όπου βλέπω μαζεμένους στις πλατείες και τέτοια φεύγω. Εγώ το λέω για τα παιδιά σας. Παιδιά, μην μείνετε σε ένα μέρος που έχει πολύ κόσμο, γιατί ε, κρίμα. Όλο αυτό το κόπο που έχουμε κάνει, μετά πάνε η κόπη μας στράφει. Τέλειο γλάσο. Τέλεια. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Τέλεια. τώρα. Φαίνονται και τα πορτοκάλια από μέσα. Αυτό δεν το έχω πορτοποιήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο. Κοιτάξτε πώς είναι. Εδώ μπορείτε να πάρετε και λίγο ακόμη το γλάσο. και ήρθε η ώρα η καλή, η ώρα της δοκιμής. Δεν σας λέω τίποτα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Mm. Καλέ μου. Τέλεια. Σας συνιστώ να το φτιάξετε. Θα με θυμηθείτε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Mary Poppins Recipes και δεν θα μετανιώσετε γιατί θα δείτε και άλλες συνταγές εξίσου πάρα πολύ ωραίες. Τα λέμε σύντομα με άλλη συνταγή περιμένετε βέβαια μία συνταγή που θα είναι χαμός. Αυθεντική συνταγή, σας το λέω, το ψάξα πάρα πολύ. Είδα πολλές συνταγές και δοκίμασα και σας έχω την καλύτερη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.